Sembra essere inarrestabile, sembra apparsa dal nulla. Badcat è il nome di questa nuova droga. Sembrerebbe provocare allucinazioni molto vivide, che secondo alcune voci rivelerebbero il senso della vita. Questo è ciò che sembra affascinare l'opinione generale, ma sono ormai decine le vittime di questa sostanza, che ricordiamo agli ascoltatori è estremamente tossica. Le autorità consigliano dunque ai civili di rimanere in casa per evitare il contatto squadre altamente addestrate sono al momento nelle strade a debellare la minaccia. Ma passiamo al meteo. Domani sarà parzialmente nuvoloso, una giornata che dovremo passeggiare senza doverci preoccupare della crema solare. Dopodomani sono previste tempeste, quindi consigliamo ai radioascoltatori di portare l'ombrello. Ma passiamo alla musica, i grandi classici italiani che ci hanno fatto innamorare ritornano con noi questa sera. I grandi classici per farti compagnia, i grandi classici per stare in compagnia. E stasera vi proponiamo Antonello Venditti con Che Fantastica. E adesso? Sei soddisfatto? Credi davvero che ti sarà tutto chiaro? Eh? Vuoi il senso della vita? Perché? Gli uomini sono sopravvissuti millenni senza arrivarci neanche lontanamente. E adesso tu, uno stronzo qualunque, vuoi arrivarci con una cazzo di pasticca. Ma dimmi, ma dove hai la ragione? Ah, già. Eccomi qua. Dovevi prendere un allucinogeno, eh, per farmi uscire. Sto allucinando. Non c'è altra spiegazione. Ovvio che stai allucinando. Hai di fronte a te un tuo perfetto sose che sta cercando di farti capire la cazzata che hai appena fatto. Adesso facciamo così, che la guido io questa visione, che cantiamo, eh? Adesso ti spiego la cazzata in mano che hai fatto. Hai preso una pasticca, ti farà morire, ti farà morire. Tra atroci sofferenze, oh sì, tu dovrai perire. Volevi trovare un senso a ciò che un senso non ce l'ha. O forse sarai paziente, qualcosa Dio ti darà. La tua è un'ossessione, non giustificarla come passione. Fin da piccolo tu credevi di meritar più di dove sedevi sto immaginando di parlare con me stesso e questo me stesso sta cantando. Aspetta, ma che dici? Ah, ho capito. Credi essere da solo nella tua testa, eh? Il Batcat non ti sta facendo impazzire, ti sta facendo vedere quello che sei veramente. Nel tuo cervello siamo moltissimi. Ma chi ti credi di essere, il maschio alfa? Vuoi incontrare il pazzo? Eccoti il pazzo! Eccoti il pazzo! Iso pazzo! Ah, iso pazzo! porto dentro il tuo io insieme all'odio e a tuo zio. I so pazzi, ah, i Sono dentro la tua testa, sono l'unico che protesta. Non dare retta alla ragione, fai la fine del coglione. Dovrai senso alla tua vita non ti renderà migliore. Insomma, sì, sono pazzo, sono pazzo! Quindi prima era la ragione a parlare e adesso è la mia pazzia? E tutto questo ha un senso perché? È questo il problema, non tutto ha un senso. Eh, perché deve dare un senso a tutto? A volte ho ragione io, eh? Non sempre, ma a volte. E perché sei truccato a gatto? Oh, di nuovo che cerchi di dare un senso. Mm, mi piacciono i gatti. I gatti atterrano sempre sulle zampe, hai presente? Noi no, quasi mai. La ragione ha detto che nel mio cervello siete moltissimi. Posso parlare con qualcun altro? Ti farei parlare con tutti, ma c'è un problema. Tu stai morendo in questo momento hai preso una pastica che lentamente chiude le tue vene e non c'è tempo. No! E non c'è tempo. No! Non c'è più tempo per parlare. Tu stai morendo chiuse le vie respiratorie e sono qui a fare il cantastorie. Tu stai morendo, si stai morendo, sul pavimento stai sbavando, soffocando, stai soffrendo, hai freddo, allucinando, stai morendo. Non sono la persona migliore per darti dei consigli, ma una cosa posso dirtela. Forse vivere sarebbe stato un buon inizio. Che senso ha scoprire il senso della vita se poi non vivi? Fammi un favore. Quando arrivi dall'altra parte, cerca di tirare sulle zampe.